Shaw, wrong turn. ගයන් සංක මදු සනිදප සංගීත කණ්ඩායමේ ගායකෙක් අද රෝන්ටර්න් එක ටර්න් වෙන්නේ මෙයාගේ පැත්තට මේකමනේ මේකමනේ උඹ හින්දා වෙච්ච ඇති එකක් එකක් නොව පුස්කොල පොතක් ලිව හැකි ගයන් සංකමදූ කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද කොයි වගේ චරිතයක්ද කියන්න ඉතින් මං ගැන මගේ මහත්ති මට එක කියන්න එක පාට මමාරු වෙනවා මම නම් ගොඩක් අහිංසක චරිතයක් කියලා තමයි මම හිතන්නේ මට කීප දෙනෙක් එහෙම කියනවත් මට ඇහිලා තියෙන්නේ ඇයි හදිස්සියෙන් වගේ බෑන්ඩ් එක මාරු කරේ බෑන්ඩ් එක මාරු කරේ මම මේ අවුරුදු 4ක් විතර කාලයක් පර්පල්රෙන් ඉතිය සංගීත කණ්ඩායම ඉතින් මාරු කරන්න අර ජීවිතය යම්යම් අවස්ථාවලද ඉතින් ඒක තීරණ ගන්න වෙනවා මොකද බෑන්ඩගේ අයින්න ඒ බෑන්ඩ් එකේ ඒ සහෝදරයෙකු තිබෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලාවත් කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි ඒක මගේ පෞද්ගලික හේතුවක් නිසා තමයි අයින්නේ මොකද ඒ ඒ බෑන්ඩ් එක මම ඉන්නේ මේ ගම්පහ මේ පැත්තේ ඒක දකුණේ මාතර ඉතින් මට යන එන කතන්දරේ ප්‍රශ්න තිබ්බ ගොඩක් ඒ නිසා තමයි ඉතින් මම මේ තීරණය ගත්තේ අයින්නේ පර්පල් රේන්ජ් එකේ ඔයා ඉන්නකොට සේනක ඔයාට අඩුවෙන්නේ ගෙව්වෙනේ සංක වෙලා නෑ මට මගේ වැඩේට හරියන්න සාධාරණ පුදලක්මට හම්බෙලා තියෙන ඉතුල එම ගැටලුවක් වෙලා නෑ සෙහෙන කරන් කියලා තිබ්බ කට්ටියත් වැඩි නිසා සංකමදු අයින් වෙච්චක නම් ලොකූ දෙයක් කියලා මමන හිතන්න රේනක මේ අය හෙම කියයි කියලා මොකද මම අයිවේතිත්තයා කිව්ව ඉති කල්පනා කල්ල බලන්න තම ඉන්නවනන් එයා ගොඩක් කැමති ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේෂ්ට නොවන හින්දා ඉඳුනිල්ල ගත්තනය අයිමත් මෙහෙමයි ඉඳනිල්ලන්දමාන් තන්න හෙම වුණා අඩුපාඩු කියන එක මම කියන්න දන්නේ නැහැ. මගෙන් කිසිම අඩුපාඩුවක් වුණාද කියලා මට තේරුම් ඇහෙලා ඉතින් මාව ඒ වෙලේ අයින් කරලා ගන්නවනේ. ඒක ඉන්දියාවේ කියන ඒ පර්පලෙන් සංගීත කණ්ඩායමේ ඉඳලා එකක් තිබ්බා. මොකද එයාලා සංගීත කණ්ඩායමේ දායන ඉතිපත්තිය. ඒ නිසා වෙන කය හිතන්නේ දැන් කණ්ඩායමේ ඉදිරි ගමනට ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් නායකයෙක් හැටියට කරනවනේ. ඒ නිසා එයා ඒ තීරණේ ගන්න ඇති. මොකද මේ සක්කීතු කියලා තිබ්බා. ඉන්දියාවේ අම්බුමයි කියලා. ඒත් මම මට කවුරුත්මකුත් කියරනෑ හොඳයි කියන තමයි ග හිරු මෙගා බ්ලාස්ටගේ ටීවිශෝස්තියෙන් හින්දනි වශේප් එකේ සනිදප බෑන්ඩ එකට රිංග ගත්තනේ සංක රෝන්ටර් එහෙම එකක් නැහැ සනිදප බෑන්ඩ එකේ මේ තමන් එදායිද රාසයිතින් මොකද අපේ දමේ අපේ බෑන්ඩ එක වගේක ඒගැන්නේ සංගප සංගීත කණ්ඩායම ශිල්පීනුත් ඒ සහෝතරත් මාව දන්නවා මමත් එයාලව එදා ඉදලම දන්නවා ඉතින් ඒ නිසා අනික මට යන එන ගමම් දෙමුණුත් ගොඩක් ලේසි සර්බරෙන් ගිති වගේ නෙමේ ඒ හේතුන් නිසා තමයි මෙහෙට මේ හේතුවති අනිත් ඒවුලිත් කියන එක හොඳයි ඉතින් සංගීත කණ්ඩායමක් ඇති ඒ කියන්නවා සනිදප බෑන්ඩ් එකට ආවේ ප්‍රසිද්ධිය නිසා නෙමේ එහෙමද නෑ නෑ හේ ප්‍රසිද්ධියක් කියලානේ පර්පල් රේන්ජ් කිසිත් ලයිෂෝ ඒ පරරෙන්ජක ඉන්න කාලේ එක තැන පල්ලුනානි සංකෝයා පබරෙන් සංගීත කණ්ඩායමේ ගායන් ශිල්පීන් ඔයාල දන්නවනේ සාමාන්‍යෙන් හිටියනේ හය දෙනෙක් ඉතර ඉතින් අය දෙනෙක් ශේෂන් එක ඇතිලේ ඔක්කොම සිින්දු කියන්නත් ඕනේ එනිසා හැමෝටම ඒ සාධාරණ විදිහටේ සේනකයි අවශ්‍ය විදිහට ඒක කරායකයිති තැන පල්ලුනා කියරත් මම හිතාන්නේ නැහැ මොකද මාව කවුරු හරි දැනගත් තරන් දැනගත්තේ ලංකාවේ පබරේ සංගීත කණ්ඩායම නිසා කියලා මම ඕන දැන කියන කවුද එතකොට ඩීල් එක කතා කරේ ඩීල් එක කියන්නේ සනිද අප සංගීත කණ්ඩාය මෙම තමයි මට කතා කරේ කත්තියම තමයි කතා කරේ හෙමනි සංගීත කණ්ඩායමක තීරණයක් ගන්නේ අත්තියම තීරණයනං ඊට පස්සේ සංගීත කණ්ඩායමේ දැක්තින්න නායක අතුමාන තීරණය ගන්නේ තින් ශාරණය තමයි මට හැබැයි සංකා ආරංචනන් තියෙන්නේ සංගීත් මේ ඩිල්ලෙක් කතා කරා කියලා ඇත්තනනේ ෂා රෝන්ටර්න් සංගීත් අයිය ඒ මගේ ඥාති මගේ අයියා එතකොට එයාට අනිවාරෙන් මේක යනවා ඉතින් අයියා කෙලින්මමාව ගන්න කියල නැහැ ඒ ඒ බෑන්ඩ එකේ කට්ටිය කැමති වෙලා අයියට කියල තීරමහෙම මාව අගට කණ්ඩායමට කල්ල දෙන්න කියලා ති අය එක කතා කරමිට මාව කෙලින් මෙතෙන්ට දාන්න එයා කතා කරලා නැහැ යමට එක කිව්ව ගැන එයාට අරපේ යාතිකම නිසා මඟවා එයාට එතෙන්ට යොමු කරන්න බැහැන එයාලා අර බෑන්ඩක කට්ටිය කැට්ටි වෙලා මට එන්න කිව මිසක් අයියා හෙම බලපෑමක් කරෙන සංක සංගීත එක්ක තියෙන නෑකම් මොකක්ද මොකක්ද ඔයා ඇත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය අයියා මගේ අම්මගේ අක්කගේ පුතා ෆිල් එකේ නම් යන කතාව තමයි දැන් සනිදබ කියන්නේ බෑගෙන යන බෑන්ඩ් එකක් කියලා වාට හිතෙයිද සංක ඔය නැග්ග ගිලෙන නැවකට කියලා මම නම් හිතන්නේ බහින කාලේ බෑන්ඩ් එකක් කියලා මම දැන් මේ ටික කාලේ ෂෝස් වලට ගියාම මට තේරෙනවා ඉතින් මේ හැම කටි නෑ ගොඩාක් ආදරය කරන අය ගන්නත් වාගේ කරන්න අය සනිදපට වැඩිය පර්රේන්ජවලට ෂෝස් තියෙනවනේ සංක ශෝගහනවා කියලකින් වැඩි ජෝගහනවා ද සනිදප සංගීත කණ්ඩායම මං දැ මේ කාල දැක සිටියට ගොඩක් තෝරා බේරා ගත්ත ෂෝටිකක් තමයි මේ ලේ කරන්නේ පපර්රේන්ජලත් ඉතින් ඒ විදිිය තමයි ඒක දැක සේනකයියා වැඩ කරන විදිිය වෙන විදිියක් සනිදප සංගීත කණ්ඩායම වැඩ කරන විදිිය වෙන විදිියක් ඒක එකක් සංගීත් සනිදප එක කරපු දේ සංකමදූට කරන්න පුළුවන් වීද මත සංගීත් අයියයි මමයි කියන්නේ නිකං අහසයි පොළොවයි වගේ ඒනිසා එයා කරපු දේවල්ම මට කරන්න බෑ මම යම්තාක්තුරටර මට තියෙන ඒ හඩෙන් මේ මේ ගීත ගායනා කරනවා ඒ අරිලතින් මට ලොකු ඊට සමාන වෙන්ඩම කරන්න නම් මට කවදාවත් පුළුවන් වෙන්න ඒ දැම්තේයා මමත් මගේ ඥාතිකමට නෙමේ මම ගොඩක් මේ ගරු කරන අප කරන මම ඇත්තටම ආතරේම කරන ගායන ශිල්පිය ලංකාවින් ඒ නිසා මිසක් ඥාතිකමට පත් එහෙම ප්‍රශ්නය මම ගොඩක් ආදරය කරන මනු සංගීත්ගේ බොයිස්සක තියෙන නිසානවා ගොඩයන්නේ සංක ශා ආ රෝන් ටර්න් ඕ ඇත්තමාව කියනයි ගොඩාක් කියන ගොඩක් දක්ෂයින්නවන මගේම ලොකු දක්ෂතාවයක් එහෙම මොකුත් මෙහෙම එකක් නෑ ඉතින් මට ගොඩක්ම දේශම හේතුව ඒ හඬ මට තියෙන ඔයා සංගීත් කියලා ඇඳලවගේ ඉන්නේ නෑ නෑ අනේ නෑමන් කවදාවත් මම එහෙම වෙන්න කැමතිත් නෑ මම ඉතින් අයගේ සිින්දුවක් කියනවා ඉතින් ඒක මට කවුරු බයින්නෙත් නැහැ මට එදා ඉදලම හැමෝම ඕකට බැන්න නම් ඔයා මේවා කියන්න එපා මේවා කරන්න එපා කියලා මම දැන් අද මේ තැනට එන්නේ නැහැ ඉතින් මට මටත් කට්ටියක් ආදරය කරා මගෙන් ඒක ඉතත් අහන්ඩ ආසා කරපු නිසා මම ඉතින් හොම එහෙට එන්න ඇති නැත්තම් මාව මගදී මාට බැනලා රුව වෙලා මාව අයින් වුණා නම් මං අද උටින්නේ නැහැ සංක සංගීත්ගේ වොයිස් එකෙන් සංගීත්ගෙම සින්දු කියලා ඔයා ගොඩ ගියපු එකට සංගීත් මොකුත් අවුලක් දම්ම නැද්ද අනේ නෑ ඒ මනුස්සය කියන්නේ කවදාවත් එහෙම මනුස්සෙක් නෙමෙයි. එයා ගොඩක් දියුණු මනුස්සයෙක්. මොකද මම මෙහෙම ආවා කියලා එයාට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා ගොඩක් මේ තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්. ඒනිසා තේර්මක් නෑ සාසිල ඒ කියන්න ඉස්සරහටත් සංගීත්ගෙම සිින්දුටික පට්ටගම එහෙමද ඕ සංගීත් අයගේ සිින්දුත් කියනවා මගේ ඒවත් කියනවා ඉතින්මම ඒ සිින්දු කියනක නවත්තන්න අදහසකුත් නෑ ඉතින්මම කියන පපල් රේන්ජකෙන් ආපු සංකමදූට සනිදපත් එක්ක ගොඩයන්න පුළුවන් කියල හිතනවදොයා ගොඩයන් කියන්න ඔව ඉතින් දේ කෙනෙක් දේකට අතගහන්නේ අනිවාරය විශ්වාසයක් ඇතුව මට පුළුවන් අනිවාරෙන් දෙයක් මොකද මට සනිදප සංගීත කණ්ඩාය මේ හැම කෙනෙක්ගෙම උපරිම සයෝගයක් ලැබෙන සනිධපයකෙන් වාට කතා කරානි සංක ඊට අමතරව ඔයාගේ කැමැත්තෙන් යන්න හිට මුණහරි බෑන්ස් තිබද නෑ මම පර්පරෙන් සංගීත කණ්ඩායමට කියාට පස්සේ මම හිතුවේ හෝ එහෙමම ඉන්නවා කිය අදහසේ තමයි ආය බෑන්ඩුවට යන්න ආය බෑන්ඩුල් ජයෝත් මමකින් ගෙදර ඉන්නවා කියන එක තමයි හිතුවේ වෙන දෙයක් කරගෙන කියන ආයේ එතනින් එහාට මගේ අදහසක් තිබුණා ඒ ඉතින් ටික කාලයක් ඇතුළත ඒ දේවල් ඉතින් ටික ටික වෙනස් වෙනවා ඉතින් වෙනස් වුණා ඒ කියන්නේ මේ තීරණේ ෂුවර් නෑ වගේ සංකනේ නෑ මේ තීරණේ වෙනස් වෙන එකක් නෑ මොකද ඊට පස්සේ මට යන්න කියලා බෑන්ඩ් එකක් නැහැ අද ගයන් සංකමදු කියන චරිතය මෙතන ඉන්නේ කවුරු නිසාද? අද මෙතන ඉන්නවා කියන්නේ මම එදා ඉඳලා සින්දු කිව්වා කිව්වට පර්පල් රේන් සංගීත කණ්ඩායමෙන් මාව දේන කයියන මට කතා කළේ බෑන්ඩ් එකට එකත් ඒ නිසා තමයි මාව ගොඩක් දෙනෙක් දැනගත්තේ මම ආයෙත් කියන්න ඕනේ මම මේ සංගීත කණ්ඩායමෙන් අයින් වුණේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් මොකුත් වෙලා නෙමේ අපි අර මේ අපේ ඒ කට්ටිය එක්ක වෘත්තීය විදිහට අපි මේ ඈත් වුණාට අදවත් වලින් කවදාවත් ඈත් වෙලා නැහැ ඒක වෙන්නෙත් නෑ මේ හැමදාම මේ අයත් මට කතා කර කරනවා මොකද වෙන්න මොකද වෙන්න හොඳට කරන්න හොඳට හැමදේම මේ කරගෙන ඉන්න කියලා එයාලා කියනවා ඉතින් ඒ නිසා එයාලා තමයි බබරේන් හිමිසයි මාව දැනගත්තේ අනික සංගීත් අයියාගේ සින්දු මම කිව්වා ඒ නිසා තමයි මාව ගොඩක් දෙනින් දැනගත් සංක මීඩියා සප් එකේම කොහමද මීඩියා සපෝට් එක කියන්නේ මම මීඩියාවලට නම් මේ එහෙම මම ගිහිල්ලා මගේ මේ සින්දු දාන්න මෙහෙම කවදාවත් මම කියලා නැහැ ඉතින් මම උදව් ඉල්ලලා නැහැ දැන් ඉතින් එහෙම සපෝට් එකක් කියලා එහෙම ඉතින් ලක්ෂ දෙයක් නැහැ ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඡායස්පෙම් එකෙන් මට කතා කළා මේ මුලින්ම මම දැන් මේකට ආවට පස්සේ මීඩියා එකකින් කියලා මට කතා කරේ ඡායස්පෙම්. ඉතින් හිරු හිරු FM එකෙත් මගේ ගීත විකාශනය වෙලා තියෙනවා මුලින්ම රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ මේගා බ්ලාස්ට් වේදිකාවෙත් අපිට ගීත ගායනා කරන්න ලැබේ ඉදිරියට. ඉතින් ඒ නිසා ABC මාධ්‍ය ජාලය අතරින් මේ අවස්ථාව දීපත් කරනවා මම. Thank you සංක. තවත් මේ වගේම ටර්න් එකක් එක්ක අපි ආයි හම්බෙමු. බලාගෙන ඉන්න. ෂා රෝන්ටර්න්! අයියා මලෝ නැරවරයෝ තෙල්ගොඩ චන්ඩි උඹට පෙම් කලේ මනසුදු කොඩිය පෙළපෙළේ The new generation of hit music ඕන රේඩියෝ එකකට පැත්වෙන චනල් එක චනල් එක